क्या देख रहे रिमोट दे हर्षन कौर मेरे नशा क्या कर रहा है अच्छा क्या होता देखा पहले देख रहे मेरा बिग बॉस आ रहा है काम कर चल रिमोट दे यार ओए देखा पहले मैं तो छोड़ दे थप्पड़ मार दे नाक तोड़ दूंगा ऐसे कैसे रिमोट छोड़ छोड़ हां मम्मी हर्षन रिमोट तोड़ मैंने तोड़ा है क्या झूठ बोलती है ये तेरे को जो चाहिए पैसे देता हूँ तेरे को मैं मम्मी को बताइए बस यहीं तक जा रहा हूँ आ जाऊँ अपनी मम्मी को बता मम्मी आज बाहर जाना है प्रिया मैं रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर देगी पापा के उसको उठा मत प्लीज मेरी कसम है मैं मम्मी को बता दूं उसे दूर क्यों प्रिया प्रिया पापा को बोल दे गोवा जाने देंगे मेरा भाई इतना इरिटेटिंग है ना यार मुझे पूरा दिन परेशान करता रहता है ना तो उसकी शक्ल अच्छी है और ना उसके काम अच्छे हैं तेरा भाई सही में बहुत पागल है ओ हेलो मेरे भाई के बारे में बोलेगी ना कोई गलत नहीं है समझ में आई बात प्रिया कुछ पैसे देते बाहर जा रहा था प्लीज सुन सुन सुन क्या बात पागल है क्या Two hours later. Harshu, why are you तू इसके साथ शर्म कर ले शादी हो you'll be रोएगा इसी को याद शादी इसकी इससे कोई अंधा भी शादी ना करे प्रिया प्रिया प्रिया कुछ खाने के लिए बना दे बहुत भूख लग रही है लिए गिफ्ट नहीं लाया किस बात बर्थडे आज मेरा तेरा बर्थडे आज हैप्पी बर्थडे तू मेरे सही में कुछ नहीं लाया लाया ना मैं तेरा बर्थडे भूल सकता हूँ क्या कभी तू किसी काम का नहीं है अच्छा सुन क्या